so hard I ain't gotta fake I can make the earth quake you

Kenapa Kena kanan ini, kena kanan. Apa ini? Tanah apa ini? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. boleh boleh boleh boleh ini. boleh boleh Alhamdulillah.